El estrés hídrico es un fenómeno cada vez más extendido que provoca un deterioro de los recursos de agua dulce en términos de cantidad, acuíferos sobreexplotados, ríos secos, lagos contaminados y de calidad, contaminación de la materia orgánica, instrucción salina. Sucede cuando la demanda de agua es más grande que la cantidad disponible durante un periodo determinado de tiempo o cuando el uso se ve restringido por su baja calidad. Gran parte de España registra un elevado riesgo de sufrir un deterioro de la cantidad y calidad de agua, teniendo en cuenta que la demanda de agua en España entre 1975 y 2006 ha aumentado entre el 50% y el 70%. En 2030, un 65% de la población española sufrirá las consecuencias del estrés hídrico. Nuestra sociedad no es consecuente de los problemas que pueden traer una escasez de agua, y su uso es desproporcionado con un despilfarro enorme en el ámbito doméstico. España es el país de Europa que más agua consume en los hogares, con una media de 250 litros por persona y día. Un gasto prudente y la utilización de sistemas eficientes evitarían un empeoramiento del problema. En ese sentido, hay que seguir fomentando una nueva cultura de agua que permita, entre todos, la gestión sostenible de este valioso recurso. Para lograr crecimiento económico y desarrollo sostenible, es urgente reducir la huella ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos. La agricultura es el principal consumidor de agua en el mundo y el riego representa hoy casi el 70% de toda el agua dulce disponible para el consumo humano. is tool to get an ecological gardening beginning Berlin. We all know that water is a scarce resource that we have to watch as much as possible, even when it comes to environmental reasons. With our app, you can achieve a beautiful garden or a profitable garden and that does not require a generous irrigation. With our app, you can adapt the irrigation to each plant because each one has its water needs, needs and at each time of the year or local weather circumstance. Drink is for you!